Saluton kai venon al nia Zamenhofa medito numero 66. Do ci tio estas la tria medito uh, en la serio ene de la serio pri la ne fondigio fakte de la tutmonda ligo de esperantistoi kai mi legas gazet artikolon el la esperantisto 1890, do passis quelcae monatoi uh, eh, post la um, mm, extarigo de la fero, estis uh, proponita regularo, cae post ecio casis, estes multe discutoe. Cae, nu, cio estas la opinio de Zamenhof pri la discutoe? Li parolas aparte pri la clubo de Zamenhof, uh, Nurnbergo quo estas uh, uh, grava esperantista clubo en Germanio en la fue poco quo quies chefa ni diru um, ehm, activulo estis Leopold Einstein kai temas pri vola pukisma klubo kiu transiris al esperanto to mi ne volas paroli pri tio estas kelkaj esperantisto en ti urbo kiu faris pralegon pri tio kelkaj antaŭ kelkaj jaroj mi ne memoras plula la detaloj nun sed mi memoras ke uh, estis multaj interesaj uh, datumoj pri tio sed mi estas historiisto Do, la celo ne estas tio. Nur por doni al vi iom da cultura fono pri la afero. Do, scribas Zamenhof, La clubo Nürnberga, cae mi pronuncias la umlauton, char gi esti scribita en la originala vercaro, la clubo Nürnberga faris la shangioin, en la regularo, sen ia aparta intenso cae nenion havus contra utio se mi nun re enconducus mia regularo ne shangitan temas pri la shangio in la regularo. Restus nun al mi, nur repressi mia regularo in tiu formo cium gi havis antau la farita e Sed, l'asperto nera lasta tempo est astro grava, porche ni povu la senatente, sen atente. Cio antau ne longe ancora usainis disputebla nur in detaloi cae en la formo, nun, Ciam pli cae pli montrigas disputebla en la principio mem. La historio de la lastais quinces monatoi ciam pli cae pli el movas la demando. Ciu en tute raligo esas necessa por ni ferro? ciu gi ne al porto pli da malutilo ol da utilo? Fino venos. Ne gravas la daurigo, char mi volas inviti vin cum mediti pri la demando el movita de la tuta afero. Do, esas momento in cio vi havas planon por fari ion, por atingi celon pri io afero, sed la afero ne iras laula voio de vi anta viditai. Do, esas momento in cui oni ne povas lasi gin sen attente, scriva Zamenhof. Do, oni ne povas, ne diru preter la occasion. Do, oni besonas halti, cae mediti. Vere. Cae la medito nesta sencela. La medito signifas, la mondo restas for, mi faras pasion malantauen por rigardi la tutan aferon el diversa pli fora perspectivo kai la demando al venas chu la proiecto essas necessas por la fero chu gi al portos utilo au mal utilo. Cai la respondo fin fine in, in tiu caso estis ni forla sulla feron. Sed, de nove, oni besonas scuragio por tion fari. Char nestas, oni povas ciam accusi... Uh, eh, la proponanton de la proiecto vi changis ideon, vi ne estas fidinda, ne, ne, ne estas tio la fero. Char oni vere haltis, cae meditis, cae starigis la demandum, cae cion, zamenhof faris publice. Do, iu sense, ni eniras la pens manieron de zamenhof, do, li ne nur diras al ni la resulton de la tuta reson linio, sed ancao la proceso. O proceso, ebbe, ebbe, ebbe estas proceso. Ja, por, por ne esti proceso, ciù ne? Ja, do, mi pensas che citio estas grava instruo, de Zamenhof, kai mi mem starigas al mi la demandon. Ciu mi curagis ciam starigi al mi mem citium demandon o ne? Mi ne certas, sincere dirite. Nu, ciu meditu per tiu ofero individue. Dankon atento gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.